vem muita água, galera. Vai chovendo. Vai chover muito. Rapaz do céu. Tum, tum. Bora, bora. Obrigado. Fugi da chuva. O pior é que eu tô indo em direção a ela. Tô levando a moto para fazer a revisão do dos mil km. Mas Vai vir um pau d'água, velho. Tô querendo chegar na concessionária antes de cair. Esse pau d'água todo aí. Vamos tentar não pegar essa chuvarada toda. Simbora! embora que já está chuviscando. Já está chuviscando. Eu estou a menos de um quilômetro do destino. Vai, Jorge, vai. embora. É muita água que vem! Meu senhor! Deixa eu na concessionária antes desse dilúvio cair. Tô pouco, galera. falta dois quarteirões agora. amarelou, mas dava pra passar. Aí deu. Pronto. Agora essa ruim é que aqui tá. Tá em trânsitozinho. Se eu tivesse de carro, eu deixava os caras <laughs> dobrar, mas como de moto estou fugindo da chuva. Algum carro aí de bom coração aí. Dá a passagem pro cara passar. Jesus, tá tudo preto. Parece até cenário de filme de zumbi, cara. Tipo, Walking Dead. Cadê o relâmpago? que foi na manha, né? porque senão lá na frente abriu e a só tava fechada. Mas acabou de abrir. Aí, graças a Deus, Deus está abençoando aqui ó, os semáforos para escapar da chuva. Vamos entrar na concessionária. Uf, missão fugir da chuva concluída. E aí jovens, acabei de sair da revisão, primeira revisão da, da tua esteira. 76 reais primeira revisão. Comando de obra grátis. Vai tá aparecer na tela os itens que foram precisos necessárias para na primeira revisão, que foi no caso que os caras estão fazendo aí, velho. Que no caso foi o óleo, né, lógico, um litro e meio. Foi preciso a ah, trocar o filtro né, de, de ar, não me engano, e uma tal de ruela também. Ah, todo. Foram 76 contos na primeira revisão. Meu Deus do céu, imagina as outras. <laughs> Se tem a primeira revisão é mais barata, né? Mão de obra grátis e troca só praticamente o óleo e, e outras coisas. Isso aqui de óleo deu 33 reais, parece. E de... Aí depois nós teve a questão do filtro, né? Meu senhor, assim, e mais uma tal de marroela que eu não entendi muito. Mas fazer o que? Tem preciso da garantia. Vocês puderam ver que já tive que utilizar da garantia lá quando a moto, no dia seguinte que a moto saiu da concessionária. E aí já vi. <laughs> a gente buzinou ao mesmo tempo, É o cara da BMW aqui atrás. E é isso aí, gente. Fica aí os custos dos primeiros mil quilômetros da Twister. 76 conto. Ai, senhor!